ITlive.com. ඇස් දෙකේ අඩුනුවේ මුලක් දානේ ඔබවයි මට සිහිවෙන්නේ වැටෙන කඳුලක් දානේ ඔබවයි මට සිහිවෙන්නේ වෙල්වි ඔබ කියවෙලේ නැතිද ඔබට දුක දනුනේ අතීතයම පෙළුවා මොගිදේසියා මාත් සියලුයිලා පෙළුවා මා සියලුයිලා පෙළුවා මා සියලුයිලා පෙළුවා මොගිදේසියා විසිනතු අපිට අපි ඕනේ යන්න කිව්වම ඈත දුරකට නැතිව මගේ පණ දෙන්න මට බෑනේ ආදරේ නමයින් කුකුලලා දුක් සුසුම් මග බලා පවසන්නම් මගේ මට නුඹ තරම්